Helpers on the way. Die Situation an der Grenze von Mazedonien nach Serbien, am Grenzübergang von Tavanoske auf mazedonischer Seite nach Prejovo auf serbischer Seite, ist im Moment wie folgt dadurch, dass innerhalb von Mazedonien ähm, die Flüchtlinge inoffiziell und praktisch nur noch äh, mit dem Zug sich bewegen dürfen und nicht mehr mit Taxis und Bussen ist es so, dass also die äh, Flüchtlingsströme hier in Tabanoske extrem, ich sag mal, schubhaft ankommen. Die Züge haben zwischen 350 und äh, heute war der größte Zug mit 1020 Flüchtlingen an Bord. Die Fahrzeit hat sich mittlerweile auf ungefähr dreieinhalb bis äh, drei, dreiviertel Stunden eingependelt. Fahrzeit von Gefgelia bis nach Tabanoske. Das Camp, äh, der Zug fährt dann also quasi in das äh, Camp auf äh, mazedonischer Seite. Dort ist eine relativ gute Versorgung gewährleistet. Es gibt dort ähm, im Prinzip in jedem Bereich ausreichend Versorgung, ähm, sowohl medizinisch als auch sogenannte Mutter-Kind-Plätze. Es gibt geheizte Schlafmöglichkeiten. Wie viele jetzt beheizt und wie viele unbeheizt sind, ist mir gerade nicht bekannt, aber es können einige hundert Menschen dort, ähm, ich sag mal, betreut übernachten. Und wir haben auch Flüchtlinge befragt, ähm, die also immer wieder berichten, dass die äh, Schlafmöglichkeiten dort zufriedenstellend sind, selbst dann, wenn ähm, Frauen und Kinder in den beheizten Containern übernachten können aber durchaus von den Männern getrennt werden, die in diesen äh, unbeheizten äh, Plastikhäusern äh, übernachten. Dort ist es aber wohl so, dass äh, wenn diese Häuser ähm, oder Häuschen voll sind, dass sich die im Prinzip dadurch, dass sie sehr gut isoliert sind, ähm, von selber auf eine akzeptable Temperatur aufheizen so zumindestens die Befragung, die wir ähm, oder die Ergebnisse von Befragungen, die wir durchgeführt haben. Inwieweit das auf alle zutrifft, kann man natürlich nicht sagen. Wir würden oder ich würde das einfach mal so einschätzen, dass man dort von einer einigermaßen angenehmen oder akzeptablen Versorgung ausgehen kann. Es gibt warmes Essen, es gibt heißen Tee, es gibt Lebensmittelpakete mit auf den Weg. Leute werden mit Informationen versorgt das ist also eigentlich soweit einigermaßen in Ordnung. So, von dort aus werden die Leute dann immer noch in Gruppen bis zur Grenze geführt, äh, über eine geteerte Straße, die ist ungefähr 400 Meter lang, bis zum sogenannten Weißen Stein. Der Weiße Stein ist der eigentliche Grenzstein zwischen Mazedonien und Serbien. Vom Weißen Stein an werden die Leute im Prinzip dann auf eine Art Feldweg geschickt, unbegleitet. Die Begleitung darf dort nicht mit über die Grenze. Von da aus sind es ungefähr 2000 Meter äh, bis zum neuen Refugee Aid Point auf serbischer Seite. Der Weg geht momentan noch immer durch zwei Senken, wo es zwei Bachläufe gibt. Dort ist MSF massiv dabei, äh, da zwei Brücken oder sogenannte Übergänge zu bauen. Das ist eine Frage von Tagen, bis das fertig ist. Im Moment ist es aber so, dass dort die feuchten oder nassen, matschigen Stellen so weit mit Europaletten belegt sind, dass im Prinzip die Flüchtlinge trockenen Fußes durch diese beiden Senken äh, laufen können. Das heißt, das Problem, was wir vor kurzem hatten, dass die Leute dort durch diese Schlammfelder mussten, äh, das gibt's im Prinzip deshalb auch nicht mehr. A, wie gesagt, wegen den Palettenwegen. B, ist dieser neue Refugee Aid Point so platziert, dass es im Prinzip nicht mehr dazu kommt, dass die Leute sich in diesen äh, Senken zerstreuen und wild, sag ich mal, ihren eigenen bestmöglichen Weg suchen, sondern dadurch, dass der neue Refugee Aid Point klar erkennbar ist, laufen die Leute alle äh, gerade darauf zu und bleiben im Prinzip auf dem äh, befestigten Weg. Da ist massiv Schotter aufgeschüttet worden, so dass man dort wirklich von einem befestigten Fußweg sprechen kann. Angekommen am neuen Refugee Aid Point, das frühere Blue Camp, äh, was es jetzt nicht mehr gibt, was also auch abgebaut wird, ist ein sogenanntes, ich nenne es mal Containerdorf, Dörfchen, Camp. Dort werden Papiere kontrolliert. Zugang erhält nur, wer Papiere aus besagten drei Ländern besitzt. Und da beginnt im Prinzip das erste Problem, dass im Prinzip wer nicht aus Irak, aus Syrien oder aus Afghanistan ist, zu diesem Versorgungspunkt keinen Zugang hat. Innerhalb des sogenannten RAPs, äh, also RAP, gibt es viele Container. Das ganze Camp ist ziemlich winterfest. Es ist Schotter aufgeschüttet worden auf den Gehwegen. Teilweise sind Holzwege angelegt worden. Dort gibt es eine Verteilung von also FI und sogenannten NFI, also Food Items und Non-Food Items. Es gibt Lebensmittelpakete. Die Organisation REMA ist da, schenkt heißen Tee aus, verteilt heiße Suppe in einem großen beheizten Zelt, wo die Leute sich ausruhen können. Es gibt mehrere äh, sogenannte Vierfach-Container, wo also ähm, jeweils vier 20-Fuß-Container ohne Seitenwände zusammengestellt werden zu großen Räumen. Da gibt es Sitzbänke, die Container sind beheizt, haben vernünftigen Laminatfußboden. Es gibt dort viele Decken dass die Leute sich ausruhen können. Es ist auch so gut angelegt, dass immer Platz für große Gruppen ist, dass also dort, ähm, ich sag mal, Großgruppen, teilweise reisen die Leute mit 30, 40 Leuten zusammen, Großfamilien, bekannte Verwandte, alle aus gleichen Ortschaften zum Beispiel, dass die dort alle zusammenbleiben können. Das hat man eigentlich relativ gut angelegt. Es gibt dort medizinische Versorgung im ausreichenden Maße. Im Moment gibt es dort noch keine Kleidung und keine Schuhe. Da sind wir selber dran, ob wir da unten, also Zutritt, Zutritt haben wir zu dem Container, aber ob wir da unten dann ähm, eine äh, Verteilung von Kleidung und von Schuhen machen können. Sicherlich wäre, auch wenn das Wetter jetzt schlechter wird, Verteilung von äh, Regenkleidung ganz wichtig. Im Moment ist es interessanterweise, ich bin jetzt fast fünf Wochen hier und außer die drei Tage Regen, die wir irgendwann mal Ende November hatten, scheint hier nach wie vor jeden Tag die Sonne. Nachts ist es so knapp um den Gefrierpunkt. Wir hatten ein paar Tage mit hm, derben Minusgraden bis minus fünf. Im Moment ist es wieder leicht im Plus. So mal zu der Situation. Schlafplätze werden angegeben, glaube ich, mit 250. Wie sich das zusammenstellt, ist mir rätselhaft, weil dort in diesen Vierfachcontainern sicherlich knapp an die 100 Leute Platz finden. Wir sehen das selber in den beheizten Zelten wenn das wirklich eng wird und wenn das richtig kalt ist, da gehen teilweise über 40 Leute rein zum Schlafen, ohne dass es da zu größeren Schwierigkeiten kommt, so dass es dort im Notfall, ich sag mal, also locker äh, für 500 Leute Schlafmöglichkeiten gibt. Das heißt, zusammengenommen mit dem Camp in Tabanoska können, denke ich mal, um die 1000 Leute sicherlich beherbergt werden, eher etwas mehr. Mir fällt jetzt gerade zum Refugee Aid Point nichts weiter mehr ein. Nachdem die Leute also durch, durch das Camp gelaufen sind, geht es im Prinzip dann weiter Richtung Miratovac. Das ist ein befestigter Schotterweg, der kontinuierlich bergauf führt. Länge schätze ich mal so mit zweieinhalb Kilometern da ist, wenn es trocken ist, ähm, ist das eigentlich alles gut laufbar. Eine ordentlich befestigte Schotterstraße. Dann in Miratovac gibt es den sogenannten Miratovac Meeting Point. Da gibt es eine ärztliche Versorgung, es werden Lebensmittel ausgegeben, es wird heißer Tee ausgeschenkt, die Möglichkeit, Schuhe auszutauschen, die bei der Wanderung kaputt gehen, Kleidung gibt es dort vor Ort. Dort werden auch, äh, ich sag mal, für Leute, die völlig erschöpft sind, Transporte äh, organisiert, die dann direkt ins Registration Center nach Presovo gehen. Und im Ganzen gibt es eigentlich für People with Special Needs, wie wir das hier nennen, also ab dem weißen Stein mittlerweile Transporte oder Hilfe. MSF selber fährt mittlerweile mit einem Pickup bis in diese äh, Senken rein, holt dort Leute und Rollstuhlfahrer ab, die sich nicht fortbewegen können aus eigener Kraft oder auch halt nicht genügend Familienmitglieder dabei haben, die das organisieren können Ansonsten gibt es vom Rap Point aus bis zu der Bushaltestelle in Miratovac, die 200 Meter hinter diesem Meeting Point liegt, einen Transport mit Vans von verschiedenen Organisationen. Da fahren mittlerweile ähm, die Ärzte ohne Grenzen, also MSF, das Danish Refugee Council, die IOM, das International Organization of Migration und äh, Mercy Corps fährt mittlerweile auch noch dann gibt es noch gespendete Busse von Japan, die von Fahrern betrieben werden, die bei der UNHCR angestellt sind. Und die transportieren im Prinzip Leute, die diesen Fußweg nicht laufen können. Das können Familien mit vielen Kindern sein, die getragen werden müssen, wo einfach nicht möglich ist, äh, dass Papa und Mama sechs Kinder tragen. Sag ich mal als Beispiel. Da geht es natürlich um gehbehinderte Menschen, da geht es um Rollstuhlfahrer, da geht es um alte Menschen. Also die werden mittlerweile ähm, im Prinzip komplett transportiert. Die äh, mittlerweile gibt es, das ist auch neu, eine sehr gute Geschichte. Es gibt ähm, Audiotapes bzw. Audio-CDs, die in diesen Vans laufen, die jetzt auch am Meeting Point installiert werden sollen und abgespielt werden sollen und in den Bussen, die von Miratovac zum Registration Center nach Prejovo fahren. Dort wird äh, mehrsprachig, werden dort Informationen ausgegeben, wie der Registrierungsprozess in Prejovo abläuft. Das ist also auch eine sehr gute äh, Neuigkeit gerade durch Audiotapes, weil dort auch die Leute erreicht werden, die nicht lesen und schreiben können. Ich war, glaube ich, stehen geblieben am Miratovac Meeting Point. Wegbeschreibung geht mal hier weiter. Vom Miratovac Meeting Point sind es ungefähr noch 200 Meter bis zum sogenannten Busstop. Von dort aus fahren von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends kostenlose Busse von der UNHCR, die die Leute dort quasi abholen und dann zum Registration Center nach Prešovo fahren. In den Bussen gibt es kostenlos WLAN. An der Bushaltestelle arbeiten in zwei Schichten jeweils sechs Volontäre, die von Youth for Refugees sind und dort im Prinzip das Einsteigen, äh, Gepäck verladen und auch beim Informationsaustausch behilflich sind. Die Busse fahren ab, wenn sie voll sind. Äh, es sind insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Busse im Einsatz, die dann immer quasi rotierend fahren. Fahrzeit 20 bis 25 Minuten bis nach Pressure zum Registration Center. Dort ist mittlerweile der Ankunftsbereich der Busse geteert worden. Der Wartebereich wird überdacht da stehen schon, ich sag mal, die Fundamente, da stehen schon die ersten Stahlkonstruktionen, da fehlt im Prinzip nur noch ein Dach drauf. Da wird massiv gebaut, das ist in den nächsten Tagen ist das fertig. Es gibt am Eingang einen Security Checkpoint mit Metalldetektor. Dort werden Messer und äh, ja, andere Gegenstände den äh, Flüchtlingen abgenommen. Nach dem Metalldetektor gibt es zwei beheizte Wartezelte. Die Heizungen sind jetzt in den letzten zwei Nächten nicht angewiesen. Ich weiß nicht warum. Äh, installiert ist das alles. Da muss ich jetzt die Tage nochmal genauer nachschauen, wenn ich nachts im Camp bin. Werde dann Informationen nachreichen dazu. Bis in den letzten Tagen sind die Fußböden komplett isoliert worden. Da äh, hat man also eine, weiß ich nicht, 60, 60 Millimeter Styroporschicht eingebracht. Darüber liegt ein Parkettfußboden. Es sind Sitzbänke aufgestellt worden. Also das Ganze hat sich wirklich massiv verbessert gegenüber allein noch letzte Woche, als die Leute dort auf nacktem Schotterboden quasi zwischen so Metallgittern sitzen mussten, eingefärcht über einer FIFA-Ladung. Das war brutal, das war echt brutal. Da, wie gesagt, ist massiv etwas passiert zum Positiven. War längst überfällig, aber ähm, naja, ähm, zumindest ist es jetzt so, dass man dort von menschenwürdiger Behandlung sprechen kann. Von diesen Wartezelten werden die Leute in Gruppen quasi abgeholt, dann in ein Versorgungszelt von REMA geführt. Die Organisation REMA hat dort ein großes beheiztes Zelt stehen, in dem sicherlich locker 50 bis 100 Leute Platz haben. Dort äh, wird heiße Suppe ausgeteilt, Tee ausgeteilt, äh, also so wie sie es auch im Rapp machen. Außer dass es hier noch Kleidung äh, gibt. Es gibt Umkleidekabinen, es gibt eine Möglichkeit für äh, Mütter, die Kinder zu wickeln. Also so ein Wickeltisch quasi ist da mit Sichtschutz anmontiert. Es sind zig Freiwillige dort am Arbeiten, die die Leute mit Infos versorgen und bei anderen Dingen behilflich sind. Das Zelt wird mit einer Holzheizung beheizt und ja, hat nachts auf jeden Fall sehr angenehme Temperaturen. Es ist ein richtiger Ruhepol, eine kleine Oase dort im Camp entstanden. Ähm, Hut ab vor den Leuten für Rema, muss ich hier wirklich mal erwähnen, was die da leisten, ist echt enorm. Dann werden die Gruppen von Flüchtlingen im Prinzip dort von Polizeibeamten abgeholt, werden zur Vorregistrierung geleitet. Da gibt es im Prinzip einen Vorcheck der Papiere. Auch das Zelt ist mittlerweile beheizt und hat einen isolierten Fußboden bekommen. Manchmal, wenn es wirklich noch voll ist, gibt es dort eine Warteschlange im Freien. Das soll sich jetzt aber auch ändern durch bessere Abstimmung der Gruppen. Nach der Vorregistrierung gehen die Leute quasi direkt einzeln ins direkt gegenüberliegende Registrierungsgebäude. Das ist ein ganz normaler, also eine Betonbau, sag ich mal, eine große Halle. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so eine kleine Turnhalle. Dort gibt es, ich glaube, 18 bis 15 äh, bis 18 Rechnerarbeitsplätze, wo Beamte sitzen, die eigentliche Registrierung stattfindet. Nach der Registrierung werden die Flüchtlinge dort in einen Wartebereich geleitet. Sie dürfen nicht wieder zurück in das eigentliche Camp. Das ist ein Problem, was es im Moment noch gibt, so dass zum Beispiel nach der Registrierung die Leute nicht mehr im Rema-Zelt warten dürfen und sie haben zum Beispiel auch keinen Zugang mehr zum Arzt. Das hatte ich gerade noch vergessen. Parallel zum Rema-Zelt gibt es im Prinzip noch eine zweite Versorgungsstrecke, möchte ich mal sagen. Dort gibt es äh, von der Organisation Nathan Container, die dort zusammen mit äh, Humedica eine 24 Stunden medizinische Versorgung machen. Es gibt von UNICEF Mutter-Kind-Container. Es gibt Sanitärmöglichkeiten. Es gibt vom serbischen Roten Kreuz Essenspakete, die ausgegeben werden. Es gibt vom Danish Refugee Council eine Deckenausgabe. Es wird im Moment im gesamten Camp noch massiv gebaut, sodass das Ganze im Moment ein ziemliches, ziemliches Chaos auch ist, auch zwischen den einzelnen Versorgungspunkten. Das liegt aber einfach an den Baumaßnahmen. In Kürze wird es so abgeschlossen sein, dass auch alle Wege zwischen den einzelnen Versorgungspunkten da im Prinzip überdacht sind. Da werden überall Ständer aufgestellt, die Fundamente gibt es schon, sodass man dort im Prinzip so überdachte Wege anlegt, sodass, wenn es dann wirklich regnen sollte, dort im Prinzip eigentlich niemand mehr nass werden muss. Nach der Registrierung müssen die Flüchtlinge den Hauptbereich äh, verlassen. Es gibt noch einen Wartebereich, bevor sie endgültig aus dem Registrierungscenter rausgehen. In diesem Wartebereich sind besonders in den frühen Morgenstunden sammeln sich dort äh, Gruppen an, zünden Lagerfeuer an und warten dort im Prinzip auf die nächste Möglichkeit, mit dem Bus abzufahren. Manchmal stranden so manche Gruppen, die halt äh, einfach zu klein sind, um den ganzen Bus zu füllen. Die Busse fahren halt nur voll besetzt ab. Das ist noch eine Sache, die nicht optimal ist. Weiteres Problem ist, dass im Prinzip, ähm, wenn die Leute das Camp verlassen haben, sie auch nicht mehr in diesen Wartebereich zurückkommen. Und die, die kein Geld für die Busse haben, das sind hauptsächlich Flüchtlinge aus dem Irak und Afghanistan, die also diesen Bus für 35 Euro pro Person nicht bezahlen können. Die müssen dann auf die Züge warten. Die Züge kosten 15 Euro pro Person und fahren eigentlich einigermaßen regelmäßig nach Fahrplan. Da fährt morgens um 8 Uhr normalerweise ein Zug. Es fährt ein Zug um 12, einer um 5 und einer um 12 Uhr nachts. Diese Zeiten ändern sich regelmäßig, sodass ich diese Information jetzt mal nur als tagesaktuell weitergeben möchte. Schlussendlich ist das gar nicht so ganz wichtig, weil die Züge sowieso nur dann fahren, wenn sie voll besetzt sind. Ansonsten warten sie noch. Das heißt also, der 12 Uhr Zug nachts fährt auch regelmäßig erst um eins oder zwei, dann wenn er halt voll ist. Andersherum ist es so, dass wenn schon um 10 Uhr abends die Tickets verkauft sind für den 12 Uhr Zug, dann fährt er zwar erst um 12, aber die, die um 11 Uhr aus dem Camp kommen, müssen dann im Prinzip auf den Zug morgens um 8 warten. Und das ist auch das eigentliche Problem was ich da ansprechen wollte. Es gibt im Moment da noch keine ausreichenden Übernachtungsmöglichkeiten, sodass die Leute am Bahnhof warten müssen, die ganze Nacht lang. MSF hat mittlerweile ein Zelt stehen am Bahnhof, das reicht aber noch bei weitem nicht aus. Die Organisation Border Free Association ist da am Bahnhof tätig, zusammen mit ADRA, die sowohl außerhalb als auch im Registration Center dort ganz tolle Arbeit leisten, indem sie einfach vor Ort sind Flüchtlingen helfen mit Weitergabe von Informationen, die haben Übersetzer dabei, informieren einfach, helfen bei Problemfällen, wenn Familien getrennt werden, wenn jemand zum Doktor muss, wenn es andere Probleme mit Autoritäten gibt, sind eigentlich dort immer von diesen beiden Organisationen Leute da, die das regeln. Es gibt für Frauen mit Kindern noch die Möglichkeit, bei Save the Children unterzukommen. Die haben zwar begrenzt, aber äh, durchaus sehr angenehme und beheizte Schlafmöglichkeiten. Das geht für Mütter und für Kinder bis zwölf Jahren, wenn ich richtig informiert bin, oder bis 16 Jahren, glaube ich, auch in Ausnahmefällen. Und wie gesagt, die Kapazitäten sind leider begrenzt. Außerdem haben wir das Problem, dass sich oft die Familien dort nicht trennen wollen, weil die Männer nicht in direkter Nähe schlafen können. Und daher die Familien teilweise lieber zusammenbleiben und keine Schlafmöglichkeit haben. Das soll sich ändern. Es wird im Moment in der alten Tabakfabrik im Prinzip direkt neben oder teilweise auch in dem Registration Center steht, werden beheizte Schlafmöglichkeiten geschaffen. Dort sollen für 500 Flüchtlinge äh, Feldbetten aufgestellt werden in der beheizten Halle. Außerdem plant man schon seit längerem dort Waschmaschinen aufzustellen, um die UNHCR-Decken, die hier verteilt werden, äh, auch wieder einsammeln zu können und die quasi zu waschen, zu sterilisieren und wieder auszugeben oder zu desinfizieren und wieder auszugeben weil viele diese Decken, gerade wenn sie nass geworden sind, nicht mitnehmen, ähm, sondern die Decken bleiben im Prinzip liegen und werden nicht wiederverwendet. und das ist eigentlich im Prinzip sehr schade. Da, wie gesagt, wird aber auch dran gearbeitet.